assalomu alaykum hurmatli do'stlar bugun sizlar bilan men otabek alimov bugun vengriya hukumati tomonidan tashkil qilingan hungarikum granti haqida ma'lumotlar berib o'taman sizlarga men o'zim ikki ming yigirma ikkinchi yigirma uchinchi o'quv yillarida stipendium hungarikum granti demak stipendiyasi g'olibi bo'lganman va hozirgi davrda vengriyada ilmiy tadqiqot ishlarini davom ettirmoqdaman suhbatimizni boshlamasdan avval e, prezidentimiz e, shavkat mirziyoyevning vengriyaga qilgan ikki ming yigirma ikkinchi yilda e, uchinchi to'rtinchi oktyabr kunlari tashrifi va tashrif davomida erishilgan natijalar haqida ma'lumot berib o'tsam ushbu tashrifning bizga taalluqli jihatlaridan ta'lim tizimimizga oid demak vengriyadagi oliy ta'lim muassasalarida bitirgan yoshlarimiz, e, kadrlarimiz Vengriyaning demak diplomlari bilan O'zbekiston Respublikasida ishlashlari mumkin. Ya'ni O'zbekiston Respublikasida Vengriyadagi oliy ta'lim muassasalarining diplomlari tan olinadi. Shuningdek, e, yana bitta muhim jihat O'zbekiston Respublikasi demak yoshlari uchun, talabalari uchun e, Vengriyaning stipendium hungarikum dasturi demak stipendiya programmasiga qabul kvotalarini bir yuz yetmishgacha oshirgan demak bu qabul qabul kvotasi ikki ming o'n to'qqizinchi yilda eh, o'ttiz eh, dona edi demak bu eh, yutuqlarga erishish va yoshlarimiz yoshlarimiz bu imkoniyatlardan foydalanishlari zarur deb hisoblaymiz demak stipendiya muhimgarlikum programmasiga qabul ikki ming yigirma ikkinchi yil o'n beshinchi noyabrdan ikki ming yigirma uchinchi yil o'n beshinchi yanvargacha davom etadi va batafsil ma'lumotlarni ekrandagi saytdan olishingiz mumkin bu har yili e, topshirish imkoniyati mavjud e, dasturi qanday e, qachondan boshlab tashkil qilingan ikki ming o'n uchinchi yilda vengriya hukumati tomonidan dasturi demak vengriyaning oliy ta'lim muassasalariga chet elli talabalarni ya'ni xorijiy talabalarni jalb qilish maqsadida tashkil qilingan bunda dunyoning demak besh qit'asidan seksondan ortiq davlatdan e, yiliga ellik mingdan ortiq ellik ikki ming e, demak talaba e, ushbu stipendiya dasturini yutib olishga harakat qiladi va ikki ming yigirma birinchi yil ma'lumotlariga ko'ra to'rt ming yetti yuzta talaba demak o'qishga qabul qilingan belgiladi shuningdek stipendiya dasturi doirasida bakalavr magistratura doktorantura shuningdek professor o'qituvchilar exchange dasturi asosida e, bir yilga olti oydan bir yilgacha e, ilmiy tadqiqot ishlarini olib borish mumkin demak e, ship application documents ya'ni hujjatlarni taqdim qilishda quyidagi hujjatlar talab qilinadi birinchi motivatsion xat bir betdan oshmasligi kerak shuningdek kamida b2 sertifikati ielts yoki bo'lmasam shunga tenglashtirilgan toefl Э, imtihonlardan sertifikatlarni olishi zarur э, shuningdek э, research bilan ya'ni ilmiy tadqiqot ishining rejasi ikki betdan oshmasligi kerak va rekomendatsion xat va ilmiy rahbarning demak rozilik xati shuningdek akademik transkript ya'ni e, diplomlarni e, uni ilovalarni ingliz tilidagi variantlari eng muhimi demak Э, sog'liq haqidagi ma'lumotnomalar tibbiy xulosalar э, sog'liq va epidemik э, ahvoli bo'lishi bo'lishishi va stavkalarni olishi kerak hammasi ingliz tilida bo'lishi zarur chunki pasport demak talaba demak ushbu topshirayotgan oliy ta'lim muassasalariga vengriyadagi u yerdan ilmiy rahbar tanlash va o'zining o'qiyotgan oliy ta'lim muassasasiga ham diniy rahbardan rozilik xatlarini olish kerak talaba qabul qilingandan keyin e, ushbu universitetdagi domlalarga e, ilmiy rahbar bo'lishini so'rab xat yozishlari mumkin stipendium ilm e, hungarikum dasturi doirasida demak ikkita oliy ta'lim muassasasiga hujjat topshirish mumkin bir nafar hujjat topshirganda demak bunda oliy ta'lim muassasalariga kirish imkoniyati biriga bo'lmasa boshqa biriga kirish imkoniyati yuqoriroq bo'ladi ekranda ko'rishimiz mumkin hujjatlarni topshirish vaqti va tendensiyalarni kuzatishingiz mumkin qachon qanday hujjat topshiriladi va imtihonlar qachon topshiriladi to'liq hujjatlar qachon topshiriladi va vengriyaga qachon keladi bu e, tempus e, fondi tomonidan vengriya hukumatining tempus fondi tomonidan e, moliyalashtirilgan grant hisoblanib ushbu grant dasturida e, yotoqxona xarajatlari o'qish kontrakt pullari e, e, tibbiy xizmatlar tibbiy sug'urta shuningdek yotoqxona xarajatlari oylik stipendiya va talabalik guvohnomasi karti ushbu xarajatlar fond tarafidan qoplanadi demak buning natijasida talaba o'zining ilmiy ishini yoki bo'lmasam o'qishini bu yerda moliyaviy mustaqil ravishda o'zini ishini davom ettirishi mumkin shuningdek talabadan o'qishga o'qishga kirgandan keyin talabalikka qabul qilinganligi to'g'risidagi xat ilmiy ishning asosnomasi va ilmiy ishlarning ro'yxatini olib kelish zarur hisoblanadi ekrandagi saytlarda demak resurslardan stipendiya el hungariy fondiga qanday topshiriladi qanday hujjatlar topshiriladi shular haqida batafsil ma'lumotlarni ko'rishingiz mumkin keyingi dasturlarimizda xudo xohlasa bunga hujjat topshirish jarayoni to'g'risida ma'lumotlarni keltirib o'tamiz vengriyada ko'rishguncha xayr